20. percben a jég ugyan nem, de a Kiev megtört. Lisztes szöglete utáni kavarodásból Zavacki kotorja be a labdát. Láthatjuk, hogy tömegesen lyukat rúgnak, és a végén Zavacki estében. Prizjetko még megpróbál menteni, de már csak bejebb tudja segíteni. Ezzel 1-0. 36. perc, balok kitűnő labdája Zavackinak. Lisztest ugratja ki, aki Szofkovszki fölött 2-0-ra módosítja az eredményt. A Dinamo Kiev egyébként négy ponttal vezeti a hazai bajnokságot, de rengeteg a sérültjük köztük Leonyenko a csapat legjobbja. Itt közben Mihail Gikariani szólója, azonban Szejler véd. A Dinamo Kievnek egyébként alig volt ellentámadása, most éppen Lisztes szerzett labdát, felemelik neki, visszakapja, egy rövid rendezvú Szovkovszkival, és Balog az üres kapu mellé helyezi. Fogjuk a hóra kievi ellentámadás a második félidő 31. percében. Topcsiev becsapja Zavackit. Gikariani gólya azonban érvénytelen, mert a 13-as Prudius lesen állt. 82. percben Prizietko kitűnő labdája Nagy Zsoltnak, és Lisztes Topcsiev, Smatovlenko és Ponomarenko között beállítja a 3-0-ás végeredményt.